imaginamento. Escorrendo a poeta, trabalha com juventude, faço peças imagináveis que chamam de poesia. Arrendem a poesia, ambas estão muito bem, geradas na mesma pátria, como se criam também. Óbvio, tem mais de um tempo, que o mundo vai avançar, e o que ligava à poesia para a história vai ficar. Quem visitar esta vila, não deixe passar em branco, venha ao Porto Santiago visitar este encanto, Размери кататай, pode повести o Senhor o caso lembra E quem estiver interessado, estou pronta a ensinar. faz o joia é o gosto e consigo agarrar. Sou brasileira poeta, por isso tenho paixão. Trago-vos na alma o poema do